बी पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियो और पोन देखना या मास्टरबेशन करना लगभग लगभग क्या हे गाइस आज के वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम का है तो वीडियो को अंत तक देखना और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उन लोगों का भी कुछ मदद हो सके पहले डिप्रेशन के बारे में हर कोई बात कर रहा था जब सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ था तब ये ट्रेंड में चल रहा था तो हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा था सोशल मीडिया पे रियल लाइफ में नहीं क्योंकि लोग सोशल मीडिया में कुछ अपलोड करते रियल लाइफ में कुछ अलग होती है हम लोग सबको ही पता है अभी कोई डिप्रेशन के बारे में कोई बात करता भी नहीं हो रहा अभी फिर लोग पहले जैसे ही हो गए मजाक उड़ाते हैं तो मैंने सोचा ठीक है दूसरे लोग बात नहीं करते तो मैं ही बात कर लेता हूँ शायद किसी का भला होता है आज हम लोग बात करेंगे कि डिप्रेशन क्यों होता है मैं आप लोग को ना सोल्यूशन ज़्यादा दूंगा नहीं कि डिप्रेशन क्यों होता है उसका सोल्यूशन ये इससे कैसे निकले वो सब नहीं मैं आप लोग को बस ये बताऊंगा कि डिप्रेशन क्यों होता है आई बोलोग भाई हम लोग को तो पता है लेकिन देखो अभी अगर हम लोग क्या करते हैं मतलब हमेशा प्रॉब्लम में देते हैं प्रॉब्लम क्यों होता है अगर जब तक तो नहीं समझ आएगा तब तक हम लोग को क्यों का आंसर नहीं मिलेगा और एक क्यू का आंसर ढूंढने में तुम्हारा डिप्रेशन से निकल रहा होगा तुमको डिप्रेशन से निकलने का भी तरीका मिल जाएगा इसलिए मैं बस बताऊंगा कि डिप्रेशन क्यों होता है हाँ और मैं साथ में ये भी बता दूंगा कि हम लोग इससे कैसे निकल सकते हैं अगर कोई मतलब जो नॉर्मल स्टेज होता है उससे अभी अगर कोई बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में जाती है तो वो डॉक्टर दिखा सकता है और इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि ये भी एक बीमारी है और वो एक इंसान को होता ही है और अभी ये ज़्यादातर लोगों को होता ही है अब ये कॉमन बीमारी हो चुकी है बट ये लोग अभी कॉमनली बात नहीं करते हैं वही फ़र्क है लेकिन ये भी एक कॉमन बीमारी हो चुका है सबसे पहले बात करते हैं कि डिप्रेशन होने का सबसे पहला और बड़ा रीज़न क्या है बताए सोशल मीडिया क्योंकि हम लोग सो कॉल्ड जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को देखते हैं तो उन लोग को देख के हम लोग सोच लेते कि वो लोग का जो लाइफ है कितना मस्त है यार काश मेरा भी उन लोग का जैसे लाइफ होता लेकिन हम लोग को उन लोग का बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता होता है कि यार क्या से क्या हो रहा है उन लोग भी कैसे है या हो सकता है वो बस कोई कुछ ऐड उड कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं लेकिन वो लोग ऐसे नहीं कि वो लोग ऐसे लाइफ नहीं जी रहे हैं और ठीक है वो लोग ऐसे लाइफ जी भी रहे हैं तो उन लोग का पीछे का लाइफ देखो ना यार कि वो लोग पहले कैसे थे तो खुद से उन लोग का भी का लाइफ कंपेयर मत करो पीछे का लाइफ कंपेयर करो कि यार वो लोग जब यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते हम भी इतना मेहनत करेंगे तो हम भी जरूर पहुंच सकते हैं तो उसे तुम्हारे ना वो जो जो देखे हो ना तुम इतना मस्त मस्त चीज वो तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा क्योंकि क्यों तुमने उसका जो पीछे वाला बैकग्राउंड देख लिया लेकिन हम लोग क्या करते हैं हम लोग किसी की भी इंसान का बैकग्राउंड को नहीं देखते मतलब वो कहाँ से उठ के आया वो नहीं देखते डायरेक्ट उसका मतलब अभी वो कहा है उसको देख के जजमेंट पास कर देते हैं या खुद को कंपेयर कर देते हैं ठीक है सेकेंड थिंग क्या है हम लोग पता है मतलब ना खुद को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं या खुद को हमेशा ओवर एस्टिमेट करते हैं दोनों के बीच में रहते हैं यार खुद को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो खुद को कभी ओवर एस्टिमेट मत करो जैसे कि देखो अभी अगर हम बोलेंगे कि आई एम द बेस्ट मतलब क्या हम सबसे अच्छे हैं सबसे अच्छे हैं और अगर बोलेंगे आई एम द वर्स्ट मतलब हम सबसे बुरे हैं लेकिन अगर बोलेंगे कि आई एम गुड मतलब मैं अच्छा हूँ तो इसमें किसी का कंपेरिजन तो आ ही नहीं रहा हो सकता तुमसे कोई इंसान बहुत अच्छा हो सकता तुमसे बहुत खराब हो तो कंपेरिजन नहीं आ रहा है समझ आ गया तो कोई फील्ड में हो तो, तो डांस की फील्ड से बताते तो, तो हम डांस करते हैं ठीक है अब अगर हम सोचेंगे यार मैं सबसे बेस्ट डांसर हूँ या मैं सबसे खराब डांसर हूँ उससे तुम्हारा तो मतलब अगर तुम बहुत अच्छा सोचे तुम्हारे अंदर में ईगो आ जाएगा तो तुम्हारा डांस ये उड़ेगा फिर अगर तुम खुद को सोचोगे मैं सबसे खराब हूँ तो तुम्हारा सेल्फ स्टीम तो खत्म उसके बाद तुम्हारा डांस भी खत्म धैर्य उड़ जाएगा अगर तुम बोलोगे नहीं यार मैं एक अच्छा डांसर हूँ मैं एक अच्छा डांस कर सकता हूँ बट ये नहीं कि मैं सबसे अच्छा कर सकता बट मैं अच्छा डांस कर सकता हूँ तो उससे क्या कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा तुम्हारा किसी के साथ कुछ होगा भी नहीं क्योंकि ईगो तो था हमें दिखाते ना वहाँ में वो होता है वहाँ पे तो, तो तुम ईगो दिखा रहे किसी को तो तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं करेगा या अगर तुम वहाँ पे उसको दिखा रहे हो कि तुम नर्वस हो मतलब खुद को हमेशा नेगेटिव जो नेगेटिव इंसान होते हैं नहीं यार हमें सबसे बुरा हो तो तुम्हारे साथ भी कोई दोस्ती नहीं करेगी तो हमेशा ऐसे रहना ठीक मैं अच्छा डांसर हूँ ठीक है मैं अच्छा डांस कर लेता हूँ लेकिन तू भी अच्छा करता है या अगर कोई अच्छा कर रहा है तुम्हारा तुमसे या तुमको लग रहा है सच में अच्छा करता है तुम उसको अप्रिशिएट करो हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते हम लोग जेलस होते हैं कोई अच्छा रहे ना तो अप्रिशिएट करना सीखो तो उससे भी तुमको मदद आएगा उसके बाद देख लोगों को लगता है कि डिप्रेशन सिर्फ ब्रेकअप के कारण होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कारण मतलब गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप होगा उसके कारण नहीं ब्रेकअप होने का रीज़न अपना फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकता है मतलब सॉरी ब्रेकअप होने का <laughs> अरे डिप्रेशन होने का रीज़न फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकता है मनी प्रॉब्लम भी हो सकता है अपने कैरियर के प्रॉब्लम हो सकता है अपना पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो तुम्हारे ऊपर है पता है मैं आ, मैंने एक बुक पढ़ा मैन एज ए थिंग ठीक है sorry as a man thing वैसे ही कुछ है ठीक है कन्फ्यूज हो गए तो वहाँ पे बताया कि हम लोग जैसे सोचते हैं ना हम लोग का लाइफ भी वैसे बन जाता है जैसे कि अभी अगर ना कुछ भी चीज़ देख लाइफ में ये बात याद रखना लाइफ में हर चीज़ आता है जाता है लाइफ में सक्सेस भी आता है फेलियर भी आता है ना सक्सेस हमेशा रहता है ना फेलियर हमेशा रहता है जैसे समर आता है फिर जाता है विंटर आता है जाता है तो वैसे ही लाइफ में प्रॉब्लम आता है जाता है तुम उस प्रॉब्लम को कैसे देख रहे हो जो मैंने कहा ना क्यों तो हम लोग पता है हमेशा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है ये नहीं पूछते सॉरी हाँ, प्रॉब्लम हो रहा है उसमें ध्यान देते कि प्रॉब्लम क्यों हो रहा है उसमें नहीं देते यार ये प्रॉब्लम हुआ कहाँ से शुरू ये भी नहीं देखते हम जब प्रॉब्लम को हम लोग ध्यान से समझेंगे तब तक सोल्यूशन निकाल पाएंगे लोग बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम में ध्यान मत दो सोल्यूशन में दो ये भी गलत है मे बी सॉरी मतलब गलत नहीं मेरे लिए गलत है ठीक है क्योंकि देखो अगर तुम प्रॉब्लम तो कोई तुमको मैथ का अगर क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो तुम क्या मैच कर लोगे तो तुमको अगर प्रॉब्लम समझ नहीं आएगा तो तुम उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो तो इसलिए सोल्यूशन में ध्यान देना चाहिए लेकिन प्रॉब्लम को उससे पहले देना चाहिए ताकि तुम प्रॉब्लम को समझो फिर उसके सोल्यूशन निकालो समझ आ गया उसके बाद देखो हम लोग पता है कुछ भी चीज बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके रख देते एक्सपेक्ट पता है क्या होता है हम लोग का हम लोग हमेशा ना चाहते कि दूसरे इंसान वो पूरा कर लेगा यार हमको वो इंसान ये करना चाहिए वो मेरा ये है तो ये कर लेगा करना चाहिए नहीं किया तो <sniffs> रो देंगे भाई खुद से एक सवाल पूछो कि अगर तुम मतलब सॉरी अगर नहीं तुम अभी तक कितना एक्सपेक्टेशन पूरा किए दूसरे का खुद से करवाया सब ऑब्वियसली नहीं कोई पूरा नहीं कर पाता है कोई भी इंसान का मतलब दूसरे पर्सन का खुद का भी एक्सपेक्टेशन जो होता है पूरा नहीं कर पाता है तो हम दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बताओ एक्सपेक्टेशन बंद कर दो उससे बहुत कुछ खराब होता है खुद का तो सेल्फ स्टीम तो ढतिया उड़ता है खुद तो डिप्रेशन में आते हैं और फिर अपना रिश्ता भी खराब होता है उसके बाद हंसना मत ठीक है मोटिवेशनल वीडियो देखना बंद कर दो क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो और फोन देखना या मास्टरवेशन करना लगभग लगभग क्या सेम ही है देखो मोटिवेशनल वीडियो और क्यूब सेम बोला क्योंकि दोनों ही हम लोग को कुछ टाइम के लिए चार्ज अप करता है बाद में फिर लो फील कर देता है अभी देखो तुम बोलोगे कि भाई तुम भी तो मोटिवेशनल वीडियो बनाते भाई मैं नहीं बनाता हूँ तो एक दो मैंने स्टोरी आप लोग से शेयर किया उससे आप लोग इंस्पायर हो सकते हो मोटिवेशनल वीडियो था भाई एक सब कर पा रहे लेकिन तुम नहीं कर पाएगा हाँ सब कर पा रहे तू भी करेगा क्यों नहीं करेगा सबको और इंस्पिरेशनल किससे ले सकते जहाँ पे तुमको बताया जाता है कि तुम क्या करने से तुम क्या होगा तुम क्या कर सकते हो वो सब वीडियो देखो क्या कर सकते हो या कैसे कर सकते हो वो कर रहा है तो तू भी कर सकता भाई ये नहीं है उसके बाद सबसे मेन पॉइंट पता है हम लोग बचपन से हम लोग को एक कंडीशन हम लोग को कर दिया गया क्या बता हम लोग बचपन से ये कह गया कि बी पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पता है हम लोग सोचने का इतना गंदा आदत लगा है कि हम लोग ऐसे भी बहुत सारे मैंने केस देखा है कि 96 परसेंट नाइन्टी परसेंट मार्क्स मिला उन लोगों का एग्जाम में उन लोगों ने सुसाइड किया क्यों क्योंकि उन लोगों को 96 चाहिए था किसी को 98 चाहिए था उसको 98 के तक 97 मिल गया आई बोल गया भाई हाँ वो तो पता है उसके बाद देखो क्यों ऐसे हुआ क्योंकि वो लोग ने क्या किया मतलब वो लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते ना वो लोग हमेशा सोचते मेरे को नाइन्टी परसेंट मिलेगा मैं वो बड़ा कॉलेज में मेरे को एडमिशन मिलेगा फिर मैं वहाँ में तीन साल का ये कोर्स करूँगा दो साल का ये कोर्स करूँगा फिर मैं वहाँ से निकलूँगा फिर मैं उस कंपनी में जाऊँगा मेरे को सैलरी इतना मिलेगा मतलब वो ना वो तो पॉजिटिव थिंकिंग का इतना बोल वाला है ना खुद के ऊपर हावी हो गया कि हम लोग हमेशा पॉजिटिव सोच रहे यार मेरे को नाइन्टी नाइन्टी एट मिला तो क्या करेंगे ये क्या 98 मिलने के बाद ये होगा ये ये कभी नहीं सोची कि 98 अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे आई होप आप लोग को भी ये वीडियो देख के अच्छा लगा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना